nsaba nsaba nsaba basaba ne bannyabo taata w'omugenzi wuyo atuuse tumuwe ekkubo ayitewo nsaba tuve mu kkubo taata w'omugenzi wuyo atuuse tumuwe ekkubo agende mu nju atunule ku mwana we ate tugende mu maaso n'ebirala obubaka ekyamazima bugenda kuba butono nga tuli mu kifo kino ate tulabike nga tugenda okuziika taata kitalo nnyo kitalo ddala ala ina linnaali wa ina linnaahi laajumu nsaba basemanya manyabo tugaziye wano nsaba tugaziye wano abagenze munda mu nyumba era bagendako ngawo bayite wano ebweru awo waliwo kosita ezigenda okuziika ku siringi omutwala gumu n'ekitundu sente olisasula oyingidde ng'omaze okutuula mu kifo nga n'olukoba omaze okulusiba tejja kuyita kugonja awo nno zonna z'olina mu nsawo ojjako ogumu ekitundu ezisigadde zituwe tuwerekere muganda waffe isima nsaba tugaziyeweemeno mwe tuli nsaba tugaziyeweemeno mu kkubo tuveemu emikolo egiri munyumba gigwe tukomewo tutambule tugende nembebaza ekimu